ये कल श्री कल की भगवान को देखिए तो कल की भगवान के अवतार में हमारे जो अवतार हैं उन्होंने ये श्री कलकी के रूप में जन्म लिया है इस प्रकार इनके शंकराचार्य द्वारा उन्होंने किशोर एवं वेद व्यास द्वारा कलकी का पुराण दिया गया है और उन्होंने महापुराण चौबीसवें अंतिम अवतार के प्रमुख अवतार भगवान के कलकी भगवान के रूप में चौबीसवें अवतार की भी कथा की है इस प्रकार के उन्होंने सनत कुमार नारद कुमार और नारायण बारह सिंगा और यज्ञ पुरुष और दत्तात्रेय कपिल मुनि देव राजा पथु और कर्ण ऋषभ देव और ध्वनि ध्वज के रूप में उन्होंने नरसिंह बामन मोहिनी परशुराम और जैसे उन्होंने अवतार लिए हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री रामचंद्र के उन्होंने जन्मा और कलकी के रूप उन्होंने वैद इंद्र कलकी और श्री हर वृद्ध के रूप उन्होंने जन्म लिया है इनकी हम जो हमने इतने रूप बताए हैं इनके बारे में आपको बताएंगे और इनकी लीला का वर्णन नहीं है क्योंकि इन्होंने बालक के रूप में ही अपनी सारी कथाओं को जन्म लेकर लिखा है और आगे ये लिखते ही रहेंगे क्योंकि इनका अध्ययन श्री ज्योता प्रदेश टीचर द्वारा लिखा गया है और कलकी के श्री कलकी भगवान माँ लक्ष्मी परमा जी के उनका जन्म होगा तो इस प्रकार से उनका रूप जो है अनंत प्राणों में अनंत अवतारों में इनका जन्म हुआ था और अब भी इनके कलियों के कलियों के नाम से अवतार होगा इस प्रकार से हमने आपको आगे की कथा बताएंगे आज आपको इन्हें अनेक अवतारों के नाम बताया और उनका वर्णन किया तो ऐसे हमारे पर कल्याणी का ध्यान करें और सब पापों से मुक्ति उन्होंने कल की